Всем привет! Сегодня мы сделаем Roblox прыгуна в Build-A-Bot. А перед тем, как перейти к туториалу, я покажу, на что он способен. Давайте посмотрим, как далеко он прыгает. Мы допрыгнули до середины первого уровня. Сколько прыжков ему нужно до сундука? Раз, два, три, 4. Ребята, напишите в комментариях, за сколько прыжков вы смогли допрыгнуть до сундука. Время туториала. Ставим деревянный забор. На него пластиковый блок. На рулетке ставим 100 единиц и поднимаем вверх. Чуть выше забора ставим блок и растягиваем его в бок. С одной стороны и с другой стороны. Берем красный ускоритель. Вращение ставим на 5 градусов. Поворачиваем его на 20 градусов. Сверху ставим стульчик и садимся на него. Сбоку ставим блок и масштабируем его вперед. И с другой стороны также. Шаг перемещения ставим на 0.5 и под руками ставим две кнопки. Теперь привязываем первый ускоритель к одной кнопке, а другой ускоритель к другой кнопке. Два ускорителя нужны для баланса, и топлива может не хватить. Нажимаем кнопку «Выбрать все» и ставим прозрачность на 100%. У стульчика возвращаем прозрачность на 0%. Внизу у нас был деревянный забор, его нужно удалить. Теперь закрепляем тортиком персонажа к постройке. Удаляем стульчик, отключаем фиксирование и теперь отключаем коллизию. У тортика тоже поставим прозрачность на 100%. Нажимаем на кнопку. И теперь, когда мы прыгаем, мы прыгаем очень далеко и очень высоко. Можно еще взять с собой пассажира. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось. Не забудьте оставить комментарий под видео и поделиться им с друзьями. Всем пока!